Thank you. las personas tenemos un cuerpo único, aunque con frecuencia hay algo que no nos gusta, porque no se asemeja a las características que la sociedad ha señalado como deseables o atractivas, estándares de belleza que cambian con el tiempo y la cultura. Hay cosas que podemos modificar a través del ejercicio, la alimentación y o técnicas médicas aprobadas. Sin embargo, a veces lo único que necesitamos es amarnos y aceptarnos. La terapia psicológica es de gran ayuda para hacerlo. Las personas con algunas discapacidades podrían pasar un proceso difícil para aceptar su cuerpo, ya que es visto como diferente al de la mayoría. La cero discriminación y el respeto a las diferentes corporalidades, capacidades e identidades son imprescindibles porque lo único que tenemos en común todas las personas es que somos diferentes. La insatisfacción corporal es una alteración de la imagen que se manifiesta en emociones, pensamientos y conductas desadaptativas. Si alguien no se siente a gusto con su imagen corporal, podrá presentar dificultades para relacionarse con otras personas, así como baja autoestima y posibles involucramientos en relaciones abusivas. La adolescencia es una etapa vulnerable porque se presentan muchos cambios físicos, pero ten presente dos cosas. Te acostumbrarás a tu nuevo yo y tu apariencia no define tu valor personal. Así que todas las personas valemos lo mismo. Aprendamos a respetarnos y amarnos tal como somos.